Making contact with enemy. 再补人，再补人。牛牛牛！真的，我觉得这期玩近战比玩其他枪好用多了。我盯着我壶，打药打药，壶换夹一些。 Level 3. Charging shields. Come on, come on. Making contact with enemy. More plans are coming to kill us. There's another squad. One moment. Got it. Look at us. Oh. 我操，好多雷，这这可爽了、啊！ 几个人？我没看见。咱们赶紧消耗了，咱们这个很疼的一块，加点油条，看他打的。必要技能。有。他这边不过我要我金宝。 没了，撕了一个五十四。看啥？怎么成了个啥成就我操！两把枪上有人，气，对，就全部的费件，好家 there. 这下这下急了！我操，他四点进化！可以可以。 我操！哎呀，我的！中用中用，牛逼！哎，刚才就堵死了，我操！哈哈哈，没事，封好，封不住了。大佬牛逼，大佬牛逼，大佬牛逼，大佬牛逼。 You are the Apex Champions.